سلاوی خی گەڵ لە من لایەک بە ڕێزان خۆشەویستان لە بابەتی نوێوە بەێوە خۆشەویست شاد بووینەوە لە بابەتی ئەمجارماندا باسی فۆتوشوب دەکەین چۆن توانین وێنێک دەستکاری بکەین ئەو شتانێکەوە ئەم ڤیدیۆی خەمە ڕوو بۆ ئێوە هەوڵ دەدەم بە یەک وانە بتوانن بە تەواوەتی فێری دەستکاری کردنی وێنە بن لەسە بەرنامەی ئەدۆب فۆتۆشۆپ نی سەرتا بەرنامەی فۆتۆشۆپ دەکەینەوە وەک دەبینن ئێستاکە بۆ نمونە وێنە هەڵدەبژێرین وێنەی یوتوب لەم بەشەیاندا بە یوتوب بێ دەتوان دوسێ وێنە بەیەکەوە هەڵی بژێرن ئەم بەشەش لادەنێم لێپانە سەرتا باسی گواستن بەڕێزان خۆشەویستان بۆ گواستنەوەی وێنە کلیک لەسەر ئەم ئایکۆنە دەکەین بۆ نمونە فەرموو وەک بینیتان ئایکۆنەکە هاتە سەر وێنەی دووەم لێرەشدا دیارە بۆ ئەوەی قەبارەکەی گونجاو بکەین لێکمانە پەنجە دەنین سەرم چارگۆشێ و کلیکی دەستە ڕاست دەکەین و فرید پلاتفۆرم لێرکانا قەبارەکەی گونجاو دەکەین. ئەپلای دەکەین. وەک بینیتان ئەمە دوو وێنەمان تێکەڵ کرد. بۆ نووسینیش کلیک لەسەر تێکست دەکەین پەنجەیەک دادەگرین لێروکانە بۆ نمونە ناوی کەناڵەکەی دەنووسم IBR TV و بۆ گۆڕینی ئەم نووسینە پێویستمان بۆمانە دەبێت ستایلەکان بەڕێزان ستایلی یەکجار زۆری تێدایە لەم بەشەوە بگرە تاوەکو خوارەوە هەمووی ستایل و ئیفێکتە وەک دەبینن ستایلە چ جامان دۆزیەوە ئێستا کەش ببورن ئێستا کەش بابینە سەر فێرکاریی چی تر بۆ نمونە ئەمە وەک دەیبینن ئەمە دەمانەوێت تەنیا ئەم ئایکۆن و ئەم تۆڕە کۆمەڵایەتیانە وێنەی تۆر کۆمەڵایەتیانە بگوازینەوە ساوند بوێنەیە واتا هەمووی پێ کۆ نەبێ وەک دەبینن ئاوا بە شینی دێتن ئێمە دەمانەوێ هەمووی بێ کۆ نەیە ئەوەی لەسەر ئێمە پێویستە ئێستا کە گە بمانەوێت تەنیا ئەم شینانە بسڕینەوە لێ بکانە ئەم مساحەیە دادەگرین کلیک لەسەر دەکەین ئەم بەشە شینانەی کەوا دەمانەوێت بسڕینەوە کلی دەکەین وەک دەیبینێن بە شێوەیەکی سادە و جوان بە شێوەیەکی سادە و جوان توانیمان دەستکاری بکەین. با بەردەوام بین وەک بینیتان ئێستا پێش وەک بینیتان بەڕێزان ئێستا پێش با ئەپلای بکەین ئێستا حەز دەکەم شتێکتان بۆ ڕوون بکەمەوە ئەویش ئەوەیە کە بەشێکی نوێتان نیشان دەدەم نمونەیەکتان با بامە لادەم لە بەشی پری تراست فۆرم کلیک دەستە ڕاست دەکەین ئەم هەڵبژاردەیە دادەگرین کلیکەکەین ئەمەی کەوا دەیبینین دەتوان لێ پانە شە دۆی بۆ زیادکەن واتە سێبەر دەتوانن غێمی بکەن وێنەکە غێم بکەن دەتوانن شەدۆی بۆ زیاد کەن وەک وتم و دەشتوانن ڕەنگەکی شەدۆی بگۆڕن بۆ نمونە هەیە حەزی بەم قنگەیە ئەمە ڕەنگەکەمان گۆڕی لێکوانە دەتوانن بە دڵی خۆتان دەستکاری وێنەکە بکەن بەپێی ئارەزوتان بار حاڵەوەی باسم کرد ئەم بە شەشکەوا دەیبینن ئێستا بۆتان بۆ نمونە لە فایل نیو با لاپەڕەیەکی سپی هەڵدەینەوە ئەمە کلیک دەکەین بۆ نمونە ڕەنگەکە با ئەم دوو ڕەنگ لێ کواناتای کوانە ڕای دەچێشی لە بۆت کامل و ئەمەشیان ئەم بەشەش عفو ئەم بەشەش بەکاردێ بۆ غیم کردن. وەک دەیبینین دەتوانن بروشەکە بگۆڕن و هەتا فڵچەکە بگۆڕن با بڵێن ئەم فڵچەیە سەیرێکی بکەن وە زیاتر بۆ وێنە کۆنەکان زۆر باشتر وەک بینی تا وێنەکەمان چلێک ئەگەریش بمانەوێت شتێک ببڕین دەتوانین لە ڕێگەی ئەمەوە بیبڕین بۆ نمونە تەنیا پێویستمان بۆ ئەوەندەیە ئەوەندەمان بڕی یا دەتوانن بە شێوەیەک چارگۆشە بۆ نمونە بە چارگۆشە دەتانەوێت بیبڕن هیوادارم سودێکی باشتان لەم وانەیە بینیبێ چونکە ئەم وانەیە بە ڕای من زۆر گرنگە بە یوتیوبەرەکان کەوا ئەو کەسانێک کە حەزیش دەکەن ببن بە یوتیوبەر یاخود دەستکاری وێ نەبکەوە تا فۆتۆگرافەر بە هەر حاڵ هیوادارم سودێکی بۆ ئێوە خۆش و ئازیز هەبوو تاوانێشتر هەر شاد بن